faut qu'elle soit cuite comme toi tu as bouffé, tu vois. Tu la mets sur ton PC et t'actives l'application buff. Et là, du coup, ça détecte que t'as un buff sur ton PC, mais et euh, ça te fait gagner de la. Mais c'est quoi, c'est quoi le buff Ça fait bah, de la buff, genre la, la viande là. Non mais l'application. genre la viande là. <laughs> la viande là. <laughs> Oh <laughs> my god. Bouncing up. Oh, it's nice. Save. Thank you. You can, can it? Um, now if I don't nice, nice, nice, that. Very nice. Nice shot. Nice. Very nice. Nice. Oh my god. Just a little sitting musty flick, kind of. I mean, I missed the flick, yeah. but it's not, it's still like. Nice. avec moi, c'est pas bon ça. Oh, ce save Oh, le oh, double save Bam Ça va partir en RLFX. Euh, tu me l'envoies devant, je suis un flip, un flip Z. Non Non, j'ai raté mon musti Oh là là, alors là, mec, ça aurait été le best clip RLFX de toute ma vie. Look at the kick Look, look at this kick Look at this off Actually, winnable. Oh my. Oh my god. Oh! Yes, sir! That's, That's the like that trap! brain Ouais Ouah Ouah Très belle. Ah. Hop là. Tu de bol, tranquillement. Pas ma passe, les gars. Passons. On a une belle, passe. <laughs> C'était vu. Je savais. Oh oui. Bang. C'est bon ça. Oh, bien joué. Oh, chien, il m'a Und Pinch. To ten Nikie. to Okay, same strat. Turtle in net. And I save it. See? Look. Nice. it <laughs> actually worked. What the fuck? You're just better. Yeah, I'm better. What in the gaming chair? Nah, bro. Nah, bro, you're drinking G Fuel, that's why. Oh, Oh my oh, days I'm cracked. Jesus. What? Damn, happens with cracked, bro. And you score. Nice. Oh my days I'm cracked, bro. <laughs> Not the game. <laughs> Let's go. Si je le passe ici, là, du y a un star. Ok, m'attend. Oh là là, le wave dash qui est parfait. Nickel. Regardez-moi ce petit wave dash. Bang Oh là là là là Go, Grippus. <laughs> Aïe. Calculer pour qu'il la rentre. Oh, il la rentre pas. Oh, il la rentre. Oh, il la rentre pas. boost Oh là avec un mec. Oh Non Non Non <laughs> C'était le clip parfait. Zéro boost. Et Mustiflick boulot. Oh ah oui. Oh oui. Quoi Oh, j'ai un ghost touch Mais <laughs> j'ai eu le plus gros ghost touch de ma vie, frère. J'ai pas touché à Je peux toucher toucher un mec arrive. Ok. Ah non, c'est pas me gueule. T'as joué Je peux être jeune. Non <laughs> Ça aurait été un clip mon ref, mais grave clean genre. How many times will they say I'm the smoothest? Truth is, I never not moved this way. My trench coat leather, my shoes are oh, suede. step on step Oh, follow, là, mon ref. Là, je suis désolé, mais là, je fais clip comme jamais, là. Alors là, gros. She say I'm a son of a gun, but really miss me like she oh shooting strays. It's cool, it's great, but it's more fun when you use your waist. Made in a manner like Kano, where they're able